Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar uma forma de arpejos com dedilhados é, específicos para a independência entre a mão direita e a mão esquerda. É, para isso nós vamos utilizar o dedo P na sexta corda e na quinta. Os dedos indicador na terceira, médio na segunda anular na primeira corda. Ah, para a mão esquerda nós vamos seguir uma linha de notas. Nisso nós teremos a sexta corda solta, depois na casa 1 um, e na casa 3. Em seguida, a quinta corda solta, na casa 2 e na casa 3. Então, para cada nota que nós fizermos, é, nós vamos ter uma linha de arpejo, né? uma linha de dedilhados ah, na mão direita. O que seria isso? repetindo, um pouco mais lento. se inscrevam no canal e até a próxima.